小宝宝，说声恭喜拿红包，欢迎新年的来到。恭喜你，恭喜你，爸爸妈妈精神好，健健康康永不老。生活需要调味料，搭配自己的美好，唤醒幸福的味道。最爱妈妈的年糕，人生每分每一秒。 新气象，财神到，好运到，回不到了就是光，一幕一幕就变短，青春惜每一段没有遗憾，大吉利统统送给你，活出自己快乐无比，用努力换住是风雨，新一年祝福你笑嘻嘻，大吉利统统送给。 心像个小宝宝，说声恭喜拿红包，欢迎新年的来到。恭喜你，恭喜你，爸爸妈妈精神好，健健康康永不老，生活需要调味料。 大吉利，统统送给你，财神会一直罩着你。不管有多大的风雨，活出自己快乐无比。大吉利，统统送给你，活出自己快乐无比。用努力换出是风雨，新一年祝福。 气息大吉利统统送给你，财神会一直罩着你。 各位董家协理事、校长、老师们，大家狗年旺旺旺！好，祝大家新年快乐，万事如意！祝大家戊戌年行好运！ 财旺福旺运气旺，一整年都喜乐安康。祝大家狗年旺旺旺！祝大家新年快乐，万事如意。OK，完。恭喜恭喜！你嗯。 忘年，心想事成，步步高升。好、年行大运，祝大家吉祥如意。OK。走在春天的怀抱，想念家乡的拥抱，开心像个小宝宝，说声恭喜那红。

有有有。 out. 斯文呢？